हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक छोटा सा लैंग्वेज है जिसे क्यू बेसिक के नाम से जाना जाता है quick beginners all purpose symbolic instructions code जिसे बोलते हैं जिसका पूरा नाम होता है उसमें लूप का यूज कैसे करेंगे क्या करेंगे कि लूप का यूज हम कर पाए चलिए आइए देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके आपको दिखाता हूं यहां पर पहले मैंने QB four QB six type करता हूं ताकि क्यू बेसिक जो डाउनलोड किया वो यहाँ पे आ जाए ये देखिए ये क्यू बेसिक छोटा सा एप्लीकेशन होता है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया अब ये ओपन हो गया है यहां से मैं ओके कर देता हूं अब यहां पर कोडिंग करनी है तो सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सीएलएस लिखते हैं सीएलएस लिख दिया हमने अब यहां पे लगाएंगे फॉर लूप फॉर जैसे पाइथन में लगाते थे हम आई ठीक है ना आई की वैल्यू क्या रखनी है या फिर ए रख कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं तो यहाँ पे आई ही दे दिया मैंने आई की वैल्यू रखनी क्या है जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू हमें रखनी है फाइव तो ये फाइव रख दिया हमने और यहां पे क्या करना है फाइव से लेकर कहां तक ये चलेगा वो आपको दे देना है जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं ट्वेंटी तक चले ठीक है फिफ्टी तक चले कहां तक चलाना चाहते हैं वो आप दे दीजिए और सिंपली यहां पे प्रिंट लिख दीजिए किसको प्रिंट करवाना है आई को प्रिंट करवाना है अब एंटर करते हैं एंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लगाएंगे नेक्स्ट ठीक है ना यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसी कोई चीज होती नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट लगा करके और फिर इसको यहाँ से रन करवा दीजिएगा ये रन होना स्टार्ट होगा देखिए ये यहाँ से जाके F5 भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ से एंटर कर दीजिएगा तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा ये थोड़ा टाइम लेता है उसके बाद ये रन जैसे ही होगा तो यहां से देख सकते हैं पांच से लेके बीस तक ये नंबर प्रिंट हो रहे हैं अब देखिए दूसरी बार अगर मैं यहां पर चेंजेस करता हूं जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं एक से लेके बीस तक प्रिंट हो वन से लेके ट्वेंटी तक प्रिंट हो वन से लेके ट्वेंटी तक प्रिंट हो तो वन से ट्वेंटी तक कैसे प्रिंट होगा F5 कर देते हैं फिर एंटर कर देते हैं आप देखिए ये वन से ट्वेंटी तक प्रिंट कर देगा देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसको एक्सिक्यूशन में ठीक है ना तो यहाँ पे देख लीजिए ये वन से ट्वेंटी तक प्रिंट कर देगा तो ये हमारा प्रोग्राम चल गया है और जिसका रिजल्ट यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया तो ये 1 से 20 तक प्रिंट कर रहा है तो इस तरीके से for loop for next loop को आप यूज कर सकते हैं आसान है ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी ठीक है यहां पर अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा आप देने चा, देना चाहें जैसे मान लीजिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो क्या ये चलेगा और चलेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा उसको भी देख लिया जाए ठीक है तो यहां पे मैंने एग्जीक्यूट करा दिया है प्रोग्राम को और ये प्रोग्राम अब रन हो गया ये इस तरीके से अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आया हुआ है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं आ, ये देखिए यहाँ पे टू का टेबल प्रिंट कर रहा है ये देख रहे हैं तो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो टू टू जा फोर टू जा देखिए इस तरीके से आ रहा है देखिए यहाँ पे लाइन से टू का पूरा टेबल अब ये ट्वेंटी तक प्रिंट किया टू ट्वेंटी जा कितना होता है यहां तक इसने दे दिया है ठीक है ना यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से ओके आई होप की बात समझ में आई होगी ये लूप कैसे यूज करना है इसमें ठीक है तो अगर आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लूप कैसे यूज करना है तो आप इसको भी बता सकते हैं ठीक है ना पाइथन तो खैर है ही है ठीक है